Oh, meu Deus. Como assim? Não entendi. Vixe. Que viagem é essa, véi? Uma dádiva dos ninjas. Rápido! pra você tomar no caneco. Eu Estou sentindo uma treta! Vai lá e vê! Eu vou lhe achar! Yeah, boy. aqui, moço. É o quê? Tu vai se ver comigo, moro, cara? legal. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só. Sempre a mesma bosta. Tem tanto otário ali? Ah. Rápido! as outras bichas que morrem de inveja. Rápido! T minus 10, 9, 8, The clock is seven. operating. We're underway. Eu é que vou te arrebentar no meio. Eu acho que não. tchau. Próximo vídeo. Daqui a outro dia. Rapaziada, esse é mais um final de episódio. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amiguinhos, compartilha e, e, e te vejo na próxima.